整齐划一，三种不同的音色，借由音量与节奏的变化，有震破阴霾，鼓舞人心。 队员齐声演奏，借由太鼓不同的声响与动作，表达出对大自然的天空意象。队员齐声演奏，声音磅礴，震撼人心。透过鼓声传达对长春满心的祝福，展现出热。 谢谢太古队带来的精彩演出。